Takže zdravíte a dočasne sa pri ďalšom parte z Baldi's Basics in Educational Learning a tentokrát to bude Baldi's Basics into the Deep Blue Chapter 2 od developera menom Johnstar Space Program. Takže tento mod bol... Uh, takže v čom tento mod spočíva je v to, že Baldi si kúpil um, uh, ponorku a teraz ma povolal do jeho ponorky, aby som mu zobral nejaký, um, nejaké veci na plávanie, takže sa ideme pozrieť, že ako to vyzerá, ale predtým nezačneme, začneme, by som ťa chcel poprosiť, aby si dal odber, lebo môjim snom je dosiahnuť tisíc odberateľov na tomto kanáli, takže tvoj odber milo mi pomôže. Takže bez ďalších okecávaní môžeme ísť na to. Oh, hello. Glad you've come on this journey. I know I said you could go home after the caves, but I really need you. Start collecting diving equipment by going into one of the submarine rooms. Áno, povedal mi, že nechcel ma otravovať, ale mało mi potrzebuje. Now it's time for everybody's favorite subject. 4 Math. minus Answer the three questions correctly, and you might get some 0. Warning! Warning! A critical error has occurred. Repeat, a critical error has occurred. We have lost all power, and water is starting to come. Welcome to Baldy Basic. Oh, hello. Welcome to Baldy Basics into Oh, hello. Glad you come on this journey. I know I said you could go home after the camp. Now it's time for everybody's favorite subject, math. You're doing fantastic. Oh my god. Problem two. Four. My. Okay. Sujet. three minus 5 je minus 1, áno, a krát 9 je minus 9. Minus 9. Good one. 6 Problem three. Six plus 5 minus 4 equals minus 3 je 7. Good one. Okay amount. Good job collecting the first equipment. There you go. I found an old gold coin. Probably from a pirate chest. Use it to buy stuff, if there is anything. Okej, okay, čiže Aldi našiel nejaký rusted coin z nejakého pirát chest. Problem 1 two. Uh, to też pięć. Great job. Siedem That's right. Dwa, Problem two. Sześć. Dwa, cztery, osiem jadę miał. Dwa, dwa, cztery, osiem Ja są debil. Repeat. A critical error has occurred. We have lost all power and water is starting to come in. O, tutaj Sakramentský kúlo. Sice nebudem vidieť polovicu času, ale kde som? A, dobre. OK, to je principál. Dúfam, že ma nejde obežať. Čo je toto? Nejaký nejaká trubica. 8 plus 1 je 9 krát 0 je 0. 3 plus 4 je 7 krát 4 je 21. viem aj ja. V očine nie. <laughs> akože takáto matika mi nerobí problém. Väčšinou. Ale... Oh! Baldy má čierne oči a za každým, keď pleskne, tak sa zgličuje. Kamo. Warning. Warning. Akože tá úvodná sekvencia bola super. Ako... Props developerovi za to, čo, čo spravil. Ale... Možno ani nič nevidíte teraz. Ani ja skoro nič nevidím, takže sme v tom spolu. <laughs> Zatiaľ Napíšte mi v komentári, že ako sa vám páči tento mod. Lebo... Lebo ja som za... zatiaľ spokojný. Dive time... Re... Rope cutter. Áno. Playtime sa nevolá, že playtime, ale že dive time. Lebo chápete, že dive, akože voda že potom sa daj. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ocean Police je principál. Prečo nemám bielú baterku a mám modrú? Tak to nevidím skoro nič ma, že kde je Baldy. Tak ho skúsim nalákať na dvere. Let's play. Nie. takíto developeri ako Johnstar Space Program uh, si dávajú záležať na, tých, na týchto modoch. A je to aj vidno, že proste není to len reskin um, všetkých tých postav, ale aj zvuky sú tam vymenené, alebo tá väčšinou aj tá mechanika je vymenená. I see you, friend. Takže jo. Chválim. Johnstera za to, za tento mod. Kde je Baldi? Tam je, dobre, dobre principál pri, neprebehol, ale musím naskôr nalúrovať Baldyho, nalákať Baldika na na dvere, aby išiel mojim smerom. Let's play that makes me sad. Tak ti treba. oh, ale jedna nevýhoda je taká, že nemôžete vidieť Looks like it's sweeping time. Lebo v pôvodnej hre na tých žltých dverách sú okná. Aby ste mohli vidieť. Priamo cez dvere. Gotta sweep, sweep, sweep, sweep, sweep, sweep, sweep. Dimbaldi. Baladi! Oh. Dion? Yes, that's a Dion. Agnon, Dion. Uh, okay. Boom. Ignition. Idem skúsiť spraviť tento MLG move, pri ktorom som zlyhal minule, lebo som si neuvedomil, že nemám pri sebe že nemám pri sebe knihovnu. Um, ehm, že nemám pri sebe to bísodu, ale som mal pri sebe nožnice. Čiže jedna... No, minus 8 je minus 7 krát 8 je minus 5 za 6 si to takto musím proste počítať, lebo 2 minus 2 je 0 krát 1 je 0. A toto je stále 35. Nice. Takže ten môj MLG trik sa mi podaril. Nakoniec som sa bál, že ho nedám, lebo ale tak polovicu času nič nevidím, kvôli tomu, že táto baterka je modrá. Akože chápem, že voda a toto. I see you. What? What? Why? Why? I have lost you. I don't like that. len ona. I see you. Kvapka vody. One, two, one. three, Come aí. four, wow, let's play, let's play, balde, tá bem balde. We need just a ball. Just find I have ball. lost you, I don't like that. First pine gula wody, ty kokos. Will you marry me? Ďakujem, Frostbite. Ale už to nepotrebujem. Nie. Oh. Nie! Kde som? Aha, už viem. Už viem, kde som. Ale neviem, že kde je teraz bondi To je to. Že... Um, Naja, že kde Baldy? Baldy, ukáž sa! Um. O, počul som otvoriť dvere. Let's play. Ready, go! Oop, you messed up. One, well, let's play. Let's play again. Someday. Oh, ne ne ne, baldy, baldy, baldy, počúvaj ma, počúvaj Ne ne ne ne ne ne. nie, nie, nie. Ja som si ho až teraz všimol, ty kokos. Mňa tak vystrašil, Baudi Nie, ty ma nevidíš. Nie, Frostbite, nechaj ma. Give me something great. No nemám ti čo dať. Bully. Ja ho, ja som sa ho tak zlákal, ty kokos. Fuj! OK. OK, teraz spravím niečo, čo som ešte nikdy nespravil. Pôjdem sem. Nie cez kafaterku, ale rovno pôjdem. Možno, že som to už viackrát spravil, ale... No tak toto... O, okej. Okay. To bolo rýchle. Welcome to Baldi's Basics into the Deep Blue. I'm Baldi. Let's get on the submarine. Takže toto bol náš, naše prvé kolo. Takže zatiaľ sa mi tento mod veľmi ľúbi. Aj tie zvuky, aj tie textúry, aj mechanika, všetko. Proste. Oh, hello. Glad could come on this journey. I know I said you could go home after the caves, but I really need you. Start collecting diving equipment by going into one of the submarine rooms. Okay. Okay, Duckling Now it's time for everybody's oh, favorite subject, math. Eh? Answer the three questions correctly, and you might get something special. Use the number buttons to enter an answer. Once you think you have it right, press the OK button. Prob good one. Problem two. Three minus four times four equals. three minus Great job. That's right. Problem three. Eight minus two times eight oh, equals. Yeah, so it's same. nice. You're doing fantastic. Jak go nie bałem. Ja sobie to musím... Tak to Good job collecting the first equipment. Here you go. I found an old gold coin. Probably from a pirate chest. Use it to buy stuff, if there is anything. If there is anything, okay. Oh! Okay. Problem one. One plus seven minus seven. four equals 7 minus 4. 4. no. You're doing 5 plus 7 minus 7. Problem. Good one. Problem. Warning, warning. Deep warning, warning. A critical error has occurred. Repeat, a critical error has occurred. We have lost all power and water is starting to come in. Čo? Hard started to Ja som ho vôbec nerozumel toho typka. Ja som ho rozumel len, že warning, warning a error has occurred. Ale... Nie! Playtime, choď do faka. Play no! One! Nie, nie two, three, four, five. Wow, that's great. Otrava. Nevadí. O, oh, máme. Ideme k ďalšiemu. Toto je pravdepodobne kyslíková trobica. Podľa mňa. Čiže 3 minus 8 je minus 5 krát 1 je minus 5. To som ani nemusel dávať do kalkulačky, ale po istotu. 8 x 9. 81. Fuch. Čo? Ja tam bola nula to. Aspoň vidíte, že aký som ja v matematike. Z. Ale za to bude Baudy rýchlejší. ani ho nevidím. A už ho vidím, tam je. OK. Hey, Ja mám... Let's try! treba. Hehe, boj zase urobím tento MLG move. Ak ma nikto nevyroší. Musím si dávať pozor, aby ma principál nezastihol. Čo je veľmi pravdepodobné, že ma zasiahne. Ale... Aha, to je iPhone. Uh-oh. Myślę, że są z cicho ubehnąć. Full! Yes. No running in the halls. Nie! Oh. 15 seconds. Principal. Detention for you. When will you learn? Kiedy sa ty nauczysz? No, no, I wanna play with no one. Come on, 4, 2, 1. One. I wanna play with someone! Sky didn't do I wanna play with someone! I won't be! Looks like it's sweeping time! Okay. Ja neviem, absolútne neviem, že jak sa mi to podarilo. Absolútne nechápem. Absolútne nechápem. Ako sa mi podarilo ujsť. Z toho, z toho detenčnú. Akurát musím žmúriť, lebo ja nevidím absolútne, že kam ja idem. Boj ty pedo. <laughs> Prečo je to tak nazvané? Och. Nechápem ani ja. Okej. Ale boli. Give me something great. Ja som sa stane to jesť. I'll take that. It's mine now. A už nemám nič. Will you marry me? Pusti ma! Frostbite. A teraz ma będzie Frostbite stracić aż tam. No da. Stihnem. Nie. Jedyne, że kiedy... Że... A, tu jest I have I don't like that. Dziękuję. ale obávam sa, že kde je Baldy. Kde je Baldy? Friend. Kde je Baldy? I have lost you. I don't like that. Ježiš, ja som sa, sa principála. Kámo, toto mi nerob. Principa, prestaj ma strašiť, Dorothy. Toto už není vtipné. Ja sa tu sústredím, hej, a ty ma tu strašíš. A kde je teraz body? Lebo ja ho nikde nevidím. Body! počkaj. Ja viem, čo spraviť. Bom. Nevidíš ma. Kde? Nie. for prize. I hunt people for all eternity. Baldy. Baldy. it. Looks like it's sweeping time! Sweeping time? Yeah. I have lost you. I don't like that. Go! I for all eternity. Was preis? Nie. Oh, ah, OK. Už sa necítim na Welcome to Baldi's Basics into the Deep Blue. I'm Baldi. Let's get on the submarine. Takže toto bol Baldy's Basics into, into the Deep Blue chapter 2 od developera menom Johnster Space Program. Takže tento mod je úžasne dobrý, akože tá, akože tento developer splňal všetky moje požiadavky, čo sa týka aj zmenu zvukov, aj zmenu textúr, proste všetko, čo ja požiadavam od modu. Od teda zmeny toho Bounty z Basics hry. Ale mám jednu, pod, eh, mám jednu takú vec, že čo by som upravil, kebyže John Space program pozerá, tak by som zmenil um, tú baterku z modrej na bielu. Lebo potom hej, síce vidí, vidíte, že čo, na čo, že kde ste, ale je to ťažké. A ja som mal problémy, že kde som, takže, takže ja by som zmenil tú baterku z modrej na bielu. Ale tomuto, do, tomu, tomuto modu dávam aj tak 5 Vezičiek z piatých za to, že sa to dobre hrá, aj za to, že je to proste dobrý mod. Takže ak si tento mod budete zahrať, link na tento mod budete mať v popisku videa. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like, odber a koment a ja sa budem tešiť u ďalšieho videjka.